biz o'zbeklar ignaga o'xshaymiz igna ham boshqalarga kiyim tikib o'zi yalang'och qoladi biz ham boshqalarga gaz beramiz ammo o'zimiz tappi yopamiz tegdimi